तो अब हम अब हमसे नहीं होता अब हम जान दे देंगे ना लाइक बढ़ रहे ना कमेंट आ रहे ना फॉलोवर बढ़ रहे इसलिए हमें जान दे रहा हूँ oh, no! <laughs> no, no, no, no.